словно Шкал мне, словно пьяный муз И антипатия тебя на сто процентов груз Не спать по ночам, не стать маяком Тебе есть уже грамм, я моя, ты в дом Сам меня, словно путника Для меня не та, для тебя не тот Я покидаю вечер, покидаю свечи Эти речи, замкнутый круг, замкнутый Прав, блин, без ментов, твой обзор, твой обзор Проходя внутри тебя весь коридор Намолчали сотни, эти горы, пальцы меня нас больше нет, нет Воздух пропитал без прокаженный бред Я задыхаюсь, никотин, Thank you.